маннык түбөлтү болбутта. Биһиги хахалар итегалбеп быһыытынан бу тулалы рейге барыта тыынар тыыннаах дуухалаах курдук. От мас барыта итчилээх, отын бу жияға турар холубура босту олдағыны эмеетчилээх холубура эге таяндар бе. Таңа жүрдекке отчоғына остуулу қайдағара алған, қамтырылдыр үйі. Ол қаман остол сехеле дейін істендірі бет. Оттылу беге жоқ құскай қорап бұдығыр, ұрыт мас желерін дақтыр етілер, онтан бірігінде таас желер бәддіхін тағыстылар болан баран. Ол таас желер бітер дағы арас итчілер, кең өйбеті көттіктен көстібет жонлар бар болалдыр ебет. Қолуыра ити тир бағын бааны ыллаттыттаагар элбактаа сети уунна онна онында тогус этээстеажига биир кыыс же куартаннаспыт багдыыта олордоғуна туактагына себигите атын бейді көрөр атын көрбөтін көрір, онды ағы қоқыдағы тоғарыптың астыға абыт көштіктерге абыт үйлі абыт арыон тұғата жеңнә қи болбатақ тоғары атын ейке күрттік әбет онтан арай хуарханын бүрінен иегінен ең ұттағына, арай ол әйкеті сүйрі тоғырайбыт қайта қара кірі оға үйрерін көрдік түөтбээх бестеоңо сүүрөн курдуктоо урээри арай ол сүүрен куухунаттан тахсан көрүдүөрүстүн арай кыыс кыытар кохунааныңар күдік келби күбүрегири кудуктоктоом кыыстерди өсі бірген күйрен арай орон тахыгар оғынтын әліске. Орынғыр оян тақсыбыт, уанна қаман келен, атағытта өз түбіті бір келен, өмірен қайтағара қуарханар яқчы бұд. Оны бола күн сүйіп бөтігі оңдық тарды бақта амаран арай сүтақ қалды. Қанды да бар бұты білді бәді. Ара, бұл күз ағы сәтті яғын, кені туғылырын барысын білер оғы бектиен күрендағы бұлы ол кәнеттен ол тұяс ол оғы атаған тыға оны қиындап бұл ебет Онтан арай бейді мен білер жақтарым эдерер дағаны Ағы үйраға бөтерен үлігіп болан баран, Өтшілі бүті ақты сылларға, жиы уатс олық хуығады таашчы манды кузделе ипотека генен суох олиин боллагана бумуңнаах киирен икко олооға бит кергеннах оны жижие кортамнас буттар эми ол жиэлери бул эти белое озеро ден үрүн кыылтаагар онну тутуллубу жие ол болана мандык тугуна каптыгынан иккөттү уонду тотууга боллагана опилканан үбилдибитибит онтон арай кыхым болбут таах tımlı tımlı Afrika'da baraka sevgi tühen, allara tühen kabut bu alana karılan dedi bürüyası bağımlarındır, olur butlar. Cırnık, otta kasemi sorgandan saptanı dallara bulur. Arayı, o çüğeçe bir hasır bir huktuğuda, görbüde, ürtüler. Atak durar öyle. Bacinka. ulan bay erkeği bacinkada. Kayta kayta ay diye Арай bir ki boyalanan bana turar evi. Uruz göçtü bedire. ол bundağını ol tüyece kergenen бұл Bu müzibe tuğara turar debitin erkeğine gördü. Ondan bundağını kaydağara tuğara tılep betiger ol göçtü bep balağa süte онны маннама гаһыга киирэн кыйджан багзалга тиен хон оннук олороллор эбит. Агалара үлетитэ кэллэгэ булла диэтэгэн диэтэхтэнэ биирдэ ол жебиргэр барар болбуттар. Онтон хотору хугус ол жебиртен кыхан калбыттар. Онна кирджи кэлин сибиттере уаллара ол сатаң қарай батақтыр тіне битеду сирин тобын толыр батактыр битеду қайдар оннук жон қарағар көштер болан калбыт оттон арай бийде бир дейін херапим диэн киһи бар бұл. тыаға ол деревинете бұл бу кейін еттен үш кыс ұрағы бет. Оны біліңі құрдайты масына солдан барам баран, ары ол туарам бар яқта, оны бір алағы оттысынан тәбен тәләрдің істіғаны оттың бұ Алла сарға түйір кейгі уақтыра балдыры бет. Арай, көрді ғына кейін оғы, бір жақтар баттаған таран олар өрі. Хереппейін, Şuddahan ciktik yabı tuğuk çaktırı kere manla battağın tarağınır bolla eyleyen. Kocca kuttama kırılık baran. Birisi benim tepkiden tere turbut. Kün kire veremeli. Arayonda kendini kayhan körbüte. Kün жақтар saharkatı tüsbütüger арай ол жақтар ол өрелі. Жады ғар әрәпті құттанайлы құттанан білесі беден дәбән дәбән жетер тейбіт онына бұрағының өзі бұтын қаты бекісер жұғас болана бұрағыт. Жонны көстен тұрар өрелі. Онта келін, ол кірістейлі ген жақтары үйері. Жонғы бардың көстен болды. Дереметті құттанамдар кейі ақыраңаға тағы жатақсы бар болып бұттыр. Оның ағар аян жоқ бардарын ұйтшығыр. Onu görür bulutun. Hacı kirgileri. Yok çaktırı kelen mallar. Kinler asıl sular bir şağa. Battan tarağını olur değildir Bokoyu bulbakka gelip üyör bolan Еді, evet. Edinli бар. var. Hottun bizi kırar dağbıtın edinli kepşenleri kepşen boğu мен <laughs>